Astăzi este despre a înfăptui. În Dex este a realiza sau a îndeplini. Sunt mai multe sensuri, însă eu pe acestea le-am ales. Pera Novakovic, de la personalitatea Alfa, spune că mintea noastră conștientă învață din faptele și nu din vorbele celor din jur. Ehm, eu, de exemplu, pentru mine înfăptui este exact ce fac eu cu aceste videouri Uh, de când uh, mă filmez în fața camerei, am o... s-a micșorat frica de a vorbi în fața camerei, pentru că nu există doar frica de a vorbi în public, ci și frica de a vorbi în fața unei camere de filmat și uh, cred foarte tare că aceasta e o faptă. Um, aduc în discuție în aceste videouri și fapte. Bineînțeles că folosesc vorbe. De aceea, pentru mine, citatele de pe Facebook nu prea funcționează și cursurile care se țin stând jos pe scaun și cu scriind, nu prea funcționează. Funcționează cursurile unde te pune să, să, să acționezi, unde trebuie să trăiești ceva. Așa că asta e pentru mine, am făptui, este exact ce fac eu cu aceste videouri. Pun în, în, um, um, în faptă um, cum să spun, relaxarea mea în fața camerei de filmat. Tu ce părere ai? Ceau!